Ding. Aber ich fahre nicht mehr mit dem Teil. Ich fahre jetzt vorsichtig. Was? Use the ladder. Ich soll die Ladder so usen. Äh, du, du musst den Wasserfall runter. Nein, Spaß. Ja, nicht den Wasserfall runter. Ich weiß nicht, was passiert. Guck mal, ob da eine Truhe ist oder so. Ach. Hey, wieso sollte ich jetzt mit dem Boot fahren, wenn ich auch laufen kann? Oh, ich fahre lieber jetzt mit dem Boot. Wieso? Wieso verreckst du? Was? You've come far, but not far enough to earn my gold. Was? Wirklich? Ja, jetzt nicht mehr. Hä, wie? Wo? Hinter dem Wasser. Oh. Egal, dann hätten wir das Gold nicht gekriegt. Wir wollen alles 19 Gold. Alle 19 Ja, ich weiß. Truhe. Oh, jetzt bin ich. Nein, ich will die Truhe. Bist du schon beim Boot? Yeah, du bist wieder beim Boot. Alter, oh komm, das ist so nervig mit dem Boot. Ja, Das ist gar nichts buggy. Boot war schon immer scheiße zum Steuern. Nein, ich, ich, der will sich einfach nicht äh, hängt es irgendwo fest oder so. Oder dann lauf halt über Stein. Jetzt, jetzt. Ist kaputt. Ey, lauf halt über Stein. Ach komm, hier über den. Z nee, hier, hier, hier ich hab die schon ausgenommen und die auch. Wie viel, wie viel Goldbarren hast, wie viel Goldbarren hast du? Ich habe fünf, gut. fünf? Weil da schon wieder zwei neue Truhen waren, die ich schon ausgenommen habe. Oh, scheiße. Ich fall die ganze Zeit die Treppe wieder runter. ja, deswegen falle ich auch da und runter. Ich warte hier mal kurz. Oh nein. Oh nein. Ja, wo? Ach, da, gut. Nein! Press button to access door. Ich drücke ihn die ganze Zeit. <laughs> Ja toll, was mache ich jetzt? Oh ja, okay, ich komme ja zurück. Ja, toll. Ich komme nicht rechtzeitig durch. Ich wette es mit dir. Ja, toll. Wie soll ich das schaffen? Ja klar, ich bin fast tot, Mann. Ich will Lehm fressen. Ich brauche Essen. Toll. Ich könnte den Kaktus wegkommen. Wer? Was? Was? Was wolltest du machen? Gar nicht. Cheaten, oder? Nein. Ja, kann ich auch. Hier. Kick. Nein, nein, du bist OP, du bist OP. Oh, <laughs> <laughs> Idiot. Wie soll ich das denn bitte zur Tür schaffen? Ja, die hat sich noch gar nicht geöffnet. Du musst dich dann auch öffnen. Ah, ja, jetzt bringt Oh doch. Oh doch. Ja, du hast ihn. Was? Ein Kaktus. Wie hast du, wie hab ich den jetzt bekommen? Der lag auf dem Boden einfach nur. Komm schon, ja, yeah, bam. schau hier. <laughs> ja. Da, guck, da ist noch eure Tür. <laughs> oh nein. Da ist noch die Tür. Die Truhe. Oh, ah, die gut, gut, gut gemacht. Gut gemacht. Oh. Du sie gerne Nö. Mann, nein. <laughs> Ey, geh da mal. Oh, du nervst. Wo? Gut, dann drück ihn. Hast ja. du ihn gedrückt? Ja. Dann lauf. Was? Await the Daylight of Ra. The Sun of Ach, wir müssen jetzt. Wir sollen warten. Nö, jetzt bin ich schon oben. Komm, schuck mich ja nicht. Ey, schuck mich nicht mit Absicht runter. oh, das ist mies. Die Dinge. Oh, verdammt, da war eins. Das, da habe ich voll den Kopf angeschlagen. Ey, da schlägt man sich bei dem einen Teil voll den Kopf an. Nein. Ich schlag mir hier den Kopf an. Ja, und er macht das nicht. nein, falsche Taste. Ich wollte nicht ducken. Jetzt nicht mehr weiter. Nein, Mann. Das ist voll fies. Da prallt man gegen die Wand. Ja, <laughs> ich, ich flieg gleich. Nein, ich kann gar nicht fliegen. Oh, oh. Mann, jetzt hat er wieder mich runtergeschubst. Ich war sehr, sehr weit. Na klar. Die ersten drei habe ich geschafft. Hä? Guck, was könnte es heißen? When you've pulled the lever, be sure that you take a least look at the master entrance. Nee, das ist, das ist nichts von Geheimweg. Aber irgendwas hat sich aktiviert. Ja, Irgend... Irgendwas soll ich schauen. Nein. Fabian? Ja? Ich versuch's noch one more mal. Oder wir können es ja vorspulen. Wie? Ja, wir können es ja auch im Video schneller machen. Ich glaube schon, dass es das geht, aber ich würde es mal nicht <laughs> probieren. Jetzt probierst du es noch zweimal und dann porte ich dich. Halt nee, wozu? Komm schon, das schaffst du, ja! Ich schau dir zu. Nein! Ach so, ich dachte grad. Ah, das ist noch einfach. Das war auch noch einfach. Nein! Du bist wieder da. Oh, also. Nein! <laughs> An dieser blöden Ecke, gell? Wieso nur halb? Bei mir ist gar nichts aufge... Bei mir ist es explodiert, komplett. Oder es sieht aus, als wäre es komplett explodiert. Ah, okay, Was? Was? Ach, geil! Ach, Mann! Geil! Ich hab das Ding explodieren lassen. Mann, Fabian. Noch ein Versuch, heißt Meister. Oh. Oh. Ich bin schon dabei. <laughs> Was? Wie geil, Mann. Bam. Nein, nein. Och, Mann. Noch eine Lore. komm, komm, fahr. Yeah. Let's get party, let's get party. Wow, was steht da? Da steht irgendwas. Ich hab Angst. Aua! Äh, Was? Da stand Stop, sonst stoppen. Trotzdem, ich fahr weiter. Mann! <laughs> die Lo da ist noch eine extra Lore, die noch immer fährt. Jetzt kommst du gleich um die Ecke. Mann, wieso fährt das Scheißding so langsam? Ja, yeah, jetzt geht's runter. Ui! Ein Block runter, yeah! <laughs> <laughs> Ich, ich noch langsamer. Okay, ich bin. Ah, ich bin am Ziel. Ja. Yeah. Okay, hier ist ein langer Weg. Oh nein. Ich glaube, ich weiß, wieso Stopp da stand. Nein! <laughs> Eine Eisentür. Ich glaube, ich weiß, wieso da Stopp stand. Zurück. <laughs> Wir brauchen Schalter. Oh, du blödes. Du blöde Lore, du nervst mich. Bin ich in der Lore? Nein, ich laufe allein. Irgendwo. Oh, Stop. Stop. Da steht Stop. Wieso? Wo ist der Scha Ach, ich glaube, wir dürfen doch Sand wegmachen. Ich sehe aber nichts da unten drunter. Fabian? Hä? Äh, wir machen mal kurz eine Pause.